Arbi est Hispania? Hispania in Africa est? Hispania non est in Africa, sed in Europa. Quid est Roma? Roma fluvius est? Roma fluvius non est, sed opitum est. Quid est Naxos? Naxos Stopidum magnum est? Naxus non est stopidum magnum. Quid est Naxus? Naxus insula est? Quid Roma? Roma fluvius est?